جماعت تحجت گزار اور تشہد چو علی جن ولی پڑھ دو جیڑا نہ پڑھ دو تشہد چو کتے دا پتر مرجی علی قدر موجود ہے توجہ ہے نا میری طرف آجی تے سانو تے ہی مرجی علی قدر پسند ہے جیڑا مولا علی پاک دی ولایت نو باجب پیا کہیں دے آزان بیچ بھی تشاہد بیچ بھی نماز جنازہ بیچ بھی اور اے نا دی اے توضیح بھی تو انو لاب جے کی جی مولانا صاحب جی ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂ ਮੈਂ ਦੱਸ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਦੂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਫੀਦ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂ ਬਾਬੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ انہوں نے مسئلہ چاہے مومنین پہ وعدے نہ ہوا نہیں پوچھا ہے کہ آج کل بعض خطبہ ممبر حسین پہ جا کے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر تشہد میں امیر مومنین کی ولایت کی گواہی بھی دی جائے جیسے اشد اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس کے بعد اشد علی اللہ بھی کہا جائے اس فتوے کا اس خوف سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک جملہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ میرا عقیدہ ہے خدا اور رسول کے بعد سب سے عظیم شخصیت مولا مولانا مومن علیہ السلام کی ہے جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا میں اس کو شیعہ نہیں سمجھتا ہوں بلکہ صحیح مسلمان بھی نہیں سمجھتا یہ میرا عقیدہ ہے اب میں آپ سب سے ایک سوال کروں گا مغرب کی کتنی رکھتے ہیں آپ چار پڑھ سکتے ہیں خدا کو ٹھیک کی بجائے چار پڑھو کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ ہر مغ ہر رکعت میں آپ ایک دفعہ رکوع کرتے ہیں دو دفعہ سجدے کرتے ہیں آپ چار سجدے کر سکتے ہیں خدا کو ہر رکعت میں کر سکتے ہیں کیوں بھلے حضرت عباس کا کتنا بڑا درجہ ہے میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے آپ ان کو امام کہہ سکتے ہیں رسول اسلام کے ہم شکل علی اکبر علیہ السلام کا کتنا بڑا درجہ ہے آپ ان کو امام کہہ سکتے ہیں کیوں ہاں؟ حکم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ حکم کے بنتے ہیں بے شک حکم کے بنتے ہیں درست ہے حکم ہمیں ہوا ہم نے کہا بارہ امام ہم تیرہ نہیں بنا سکتے نہ گیارہ بنا سکتے ہیں مغرب تین رکھتے ہیں ہم تین ہی رکھیں گے صبح کی دو دو ہی رہیں گی درست ہے میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اچھا جب یہ نہیں ہو سکتا تو آج جو مومنین یہ شہاد سے سالسہ کو پڑھنا چاہتے ہیں استغفر اللہ استغفر گویا کو خدا کو کہنا چاہتے ہیں خدا یا تمہیں نماز بنانی نہیں آتی تھی میں تمہیں بنا کے دکھاتا ہوں اے رسول تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی اے بارہ اماموں تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی چونکہ کسی نے نہ پڑھا ہے نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے ماشاءاللہ رسول کو تبرک پتا نہیں تھا علی کو تبرک نہیں تھا امام صادق کو تبرک کا پتا نہیں تھا آج مجھے اور آپ کو پتا چلا ہے دلیلیں پیش کرتے ہیں آئمہ کو دلیلیں یاد نہیں تھی نے بھی نہیں لکھا ہے شاہ سالسہ کو نہیں لکھا ہے بڑے افسوس کی بات ہے ممبر حسین پہ جا کے کہا جاتا ہے جو نہیں پڑھتا وہ حرام زیادہ ہے ایسا کہا جاتا ہے شیخ مفید استغفر استغفر استغفر اللہ اللہ اللہ کس قدر جرات ہے کس قدر بدبختی ہے دلیلیں پیش کرتے ہیں ممبر پہ پا کے یہ لو دلیل ایک دو دس پندرہ بیس دلیلیں ہاں بیس دلیلیں اب دو ڈاکٹر میں آپ میں میں کوئی ڈاکٹر بھی ہوں گے ظاہرین دو ڈاکٹروں میں انجینیوں میں کسی علمی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو کہاں دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ سڑک پہ جا کے یا یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں دلیل پیش کریں گے سڑک پہ جا کے دلیل پیش نہیں کریں گے یہ وہاں دلیلیں پیش کرتے ہیں میرے محترم سننے والے میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا یہاں دلیلیں پیش کرتے ہو آؤ نجات میں یہاں دلیلیں پیش کرو یہاں کا دلیلیں پیش کرو یہاں تو یہ آتے ہی نہیں ہے یا اس طرح ہیں ہمیں جب پتا چل وہ چلے ہوتے ہیں اس کو پتہ چلا ہے دیکھیے میرے بھائیوں میرے بیٹوں اس مسئلے کو اس کو لکھنے والا اس کا تذکرہ پہلے ایک کتاب میں آیا تھا اس کتاب کے نام کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے اس کتاب کا نام کیا ہے اور کتاب کے لکھنے والے کے بارے میں علماء کے اختلاف ہوگا کہ اس کتاب کو لکھنے والا کون تھا دیکھیے اس کتاب اس کتاب یہ کس کے لکھنے والے کون ہیں جیسے آپ کو سڑک پہ دودھ پیتا ایک بچہ مل جائے جس کے ماں باپ کو پتہ نہ ہو تو آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں خون کو شاید اس کا باپ فلان ہوگا اس کی ماں فلان ہوگی اس کا با اس کتاب کے بارے میں علماء نے کیسا رائے کی ہیں کوئی کہتا ہے میری تحقیق کہتی ہے یہ فلاں ہے میری تحقیق کہتی ہے یہ فلاں کی ہے اس کی تحقیق کہتی ہے یہ فلاں کی کتاب ہے نو دس نظریے ہیں اس کے بارے میں اس کتاب کے بارے میں اس کا لکھنے والا کون ہے میری تحقیق اور باقی کچھ علماء کی تحقیق کے بارے میں اس کا لکھنے والا ایک شخص تھا جس کا لقب تھا شلمغانی جو امام زمانہ کی غیبت سغرا میں تھا جس پہ امام زمانہ نے لعنت کی تھی الخليج اللهم السلام عليكم السلام عليكم